Thank you. Shalom. Não sei se встретимся перед финишем. Ну вот, ребята, перед финишем вот уже, ребята, Ну, ну мы уже видели закрепили. Понимаете, блядь, мне не зря перед финишем обгонял, ну что это такое? Всегда на второй только обогнать. Что ребята? Взято ты дядя скру. Повержен. Да, жетоны парка. Так, где у нас тачка? Тут была. Да, еще тут. Не может быть. Пошли уже. Ну, деньги. хорошо. Ага. Карл Смит, барон. Давай. ребята, если вам понравилась серия, ставьте лайкусики, под... ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Наберете мне 15 подписчиков, я выпускаю следующую серию. И всем пока!